反耳猫，英文名 American c o a l 俗名别名美国卷耳猫。该品种原产美国，有人叫卷耳猫，也有短毛品种。一九八一年首次发现，经约六年培育形成固定品种，并很快传遍世界各地。美国反耳猫的耳朵绝对不是人工所造成，而是经遗传基因突变而形成的。第一只的美国反耳猫于一九八一年在美国的加州被发现。 直至1986年被美国 CFA 正式承认为认可品种之一，而在1993年被列入 Championship 的比赛组别。美国反耳猫有长毛及短毛品种，亦有多种颜色和图案，但在美国 CFA 的比赛中，无论是长毛或短毛，均归纳于长毛组。反耳猫身材中等，体重轻巧，两耳高耸并相对反曲，模样清秀俊俏，惹人喜爱。 凡尔猫热爱和平及聪明伶俐，好粘主人，温纯可爱，警戒和活泼，喜欢坐在人的大腿部让人抚摸，与人相处极好。美国凡尔猫的耳朵绝对不是人工所造成，而是经遗传基因突变而形成的。第一只的美国凡尔猫于一九八一年在美国的加州被发现，直至一九八六年被美国 CFA 正式承认为认可品种之一，而在一九九三年被列入 Championship 的比赛组别。 美国反耳猫有长毛及短毛品种，亦有多种颜色和图案。但在美国 CFA 的比赛中，无论是长毛或短毛，均归纳于长毛组。反耳猫热爱和平及聪明伶俐。刚出生的反耳猫，其耳朵都是直的，但在出生后的二至十天之内，耳朵便会渐渐向后反起，直至四个月大的时候便会定型。 反耳猫温柔可爱，喜欢坐在人的大腿部让人抚摸，与人相处极好，喜欢撒娇，数量较少，很难找到其身影。身体稍长，腿和尾较长，双耳反卷，属中型猫。理想的美国反耳猫是身形匀称，肌肉恰到好处。雌性一般的体重有五至八磅不等，雄性则是七至十磅。头部稍呈椭圆形，适当长度而挺直的鼻子，没有鼻结，由眼睛的底部上延至额头。 结实的下巴与鼻及上唇呈一直线，耳朵反起的角度最少有九十度，但又不能超过一百八十度。适当大的耳朵，底部宽阔，流畅的向后反起。眼睛呈胡桃形，略大而稍带倾斜，椭圆形的顶部及圆形的底部。颜色方面有纯色、银影、烟色、斑纹、双色及重点色等等。美国 CFA 对美国反耳猫的评分标准如下：头部二十分。 形状及大小八分，轮廓六分，嘴四分，下巴两分，耳朵三十分，反耳程度十分，耳形及大小十分，位置八分，陈设两分，眼睛十分，形状及大小六分，位置三分，颜色一分，身体二十五分，躯干及颈九分，大小及骨骼六分，腿及脚五分，尾巴长度五分，毛发及颜色十五分，丝质感六分，及小底毛四分，身体毛发长度两分。